ازيكم يا جماعه اخباركم ايه؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. آه شايفين ال screen بتاعتي الاول؟ حد يقول اه ولا اه تمام تمام ظبط. تمام آه ان شاء الله session النهارده هتكون اللي هو آه، ازاي من فتره الجامعه بتاعتي لو انا طالب في هندسه البرمجيات ازاي استغل الوقت ده احسن استغلال ممكن آه، او بطريقه كويسه على الاقل مش هنقول ان هو احسن حاجه ممكنه مفيش احسن يعني آه، اولا اعرفكم بنفسي انا حسام حجاج زميلكم طالب في كليه هندسه جامعه المنصوره قسم اتصالات والحاسبات level 300 طيب خلينا ادي brief كده شويه عن نفسي اللي هو انا ازاي اصلا يعني استغليت فتره الجامعه او يعني تعتبر انا قدرت حوالي ثلاث ارباعها فلسه لي جزء بسيط منها. آه، آه، اولا يعني انا GPA 3.5 آه، الحمد لله لحد دلوقتي ربنا يستر. <laughs> اول اول صيف كنت اخذت course English طبعا فترات الجامعه بالنسبه لي هي بتتركز في الصيف اكتر او بالنسبه لاي طالب في الكليه دي لان الموضوع مش اسهل حاجه في الدنيا يعني ففي الصيف بيكون بالنسبه لك الفتره الاكبر يعني آه، اول صيف كنت اخدت course English مكثف آه، في الصيف كله وبدات basic programming كده مع آه، مع ال C sharp والكوتلن كبدايه في البرمجه يعني اعرف اللي بتقول ايه وكده تاني صيف كان بالنسبه لي Android كنت قطعت شوط كبير في الاندرويد وخلصت دبلومتين تقريبا Android تالت صيف قلت ابص ايه ال Flutter ده وطالع ومش عارف ايه وبتاع فخلصت ال Flutter برضو تقريبا على في course كامل يعني واكتر من course برضه في Flutter وعملت بيه مشاريع freelance كتير يعني يعتبر كتير بالنسبه للوقت القليل ده يعني حوالي ثلاث او اربع مشاريع freelance و... وفي نفس الصيف ده كنت عملت سيركل لكاتر في circle Flutter في CAT Reloaded CAT Reloaded لل team التطوعي اعتقد اغلبكم سمع عنه على الاقل كان عامل booth كده صغير قدام الكليه الاسبوعين اللي فاتوا دول واخيرا الصيف اللي فات ده خدت دبلومه اي او اس بتاعت ال ITI آه، كان تدريب صيفي كده معقول يعني وحاولت اشوف ايه الاي او اس بيقول ايه وكده فحاسس يعني ايه اعرف ال mobile application ك concept عام يعني يعني ده اهتمام الشخصي يعني مش مش لازم خالص تتوجهوا التوجه ده يعني ممكن تشوفوا إيه, ايه اللي مناسبكم او او مش لازم اصلا او اللي انا عملته بشكل ما هو مش احسن حاجه برضه انت تهتم ب mobile application او تهتم بحاجه بعينها آه، طيب حلو نبدا كده اول حاجه لو انت خلاص يعني واحد داخل يعني قررت خلاص انت الحمد لله دخلت كليه هندسه او اي كليه مثلا بتهتم بالكمبيوتر وخلاص قررت ان انا عاوز بقى ابدا الايه الكارير ده عشان اطلع والاقي شغل ويكون مستواي كويس ما اعتمدش بس على مواد الجامعه وكده يعني احاول انمي مهاراتي يعني واحاول ايه يعني احسن الفروق الفرديه ما بيني وما بين زمايلي مثلا وكده آه، طيب تبدا ازاي اول حاجه ال English بتاع حضرتك يعني هو ماشي فتره الثانوي اللي احنا خلصناها هي تمام هي فتره كان ما كانش تقريبا فيها حاجه بالانجلش لو كان في ارقام بالانجلش يعني كنا نحمد ربنا عليها يعني ما عدا الناس ال IG والامريكان آه فالانجليزي بالنسبه لنا مهم آه الناس اللي ابتدعت الموضوع ده اللي هم ال software هم اجانب هم مش عرب آه ممكن احنا عرب احنا يعني احنا العرب احنا ممكن نكون طورنا فيه شويه احنا ممكن نكون احنا بنعدل على على اللي هم بيعملوه احنا بنستعمل منتجاتهم ك software pure يعني بس الناس دي هي اللي عملت ال software وهي اللي اخترعت اللغات وهي اللي بنت الكمبيوتر و... فالعلم بتاعهم كله بالانجلش قايم على اللغه الانجليزيه فضروري ان انت تتعلم اللغه الانجليزيه عشان تعرف ايه يعني تماتش معاهم يعني وتشوف وتعرف تتعلم اسرع يعني وكده بس من غير انجلش يعني هتتعلم وتمام بس الموضوع مش هيكون بسهوله لو انت تعرف انجلش يعني اغلب الكورسات تقريبا اللي موجوده على النت الكورسات المحترمه مش مش موجوده باللغه العربيه هتلاقيها موجوده باللغه الانجليزيه فمحتاج انك تنمي نفسك فيها على الاقل ايه يعني فتره الكليه يعني تبقى تقريبا افضل فتره يعني آه، تاني حاجه قبل ما تبدا في ال data structure وال algorithms دي basic programming يعني البرمجه العاديه اللي بناخدها في الكليه ازاي تعمل for loop شغاله ازاي تعمل برامج بسيطه مش عارف برنامج محاسبه برنامج بنك عارف البرامج الجميله اللي احنا بناخدها في الكليه دي دي تسمى بال basic programming آه، انت ازاي بتكتب كود وازاي الكود بيشتغل وازاي انت في حاجه في دماغك عاوز تكتبها بالكود فده بنسميه basic programming يعني او تعرف ازاي البرمجه شغاله آه وبرده في حاجه اسمها problem solving حد يسمع ال problem solving ي raise hand كده تمام جميل ال problem solving بيكون عندك مشكله كده كاتبينها بنص معين يقول لك والله مثلا آه، محمد معاه ثلاث تفاحات وخالد مع خمسه آه، طب لو الاثنين مثلا آه، حطوا تفاحهم مع بعض بقى معاهم كام؟ طبعا مش مش بالطريقه دي خالص يعني الموضوع اعقد من كده بكتير بس بشكل عام يعني هو بيجيب لك حاجه بالكلام ويقول لك حولها لي بايه باكواد فانك مثلا تعمل program يشتغل على كل ال cases اللي موجوده ده ال problem solving باختصار وبيتقام ليها مسابقات عالميه كبيره هتكلم عنها برضه آه، ثانيا او او تاني حاجه معانا data structure بصوا هو انت بتعمل كود بينظم ال data دي يعني في data داخله فهتمشي ب sequence معين كده بعد كده تطلع من من الجهه الثانيه دي ما بنسميها ال data structure يعني ال structure بتاع ال data هيمشي ازاي ال data بقى اللي جواه يعني مش مش ده موضوعنا قوي بس موضوعنا الاكواد اللي بتتكتب بالطريقه دي تمام يعني انت بتاخد data بعد كده ايه بتطلعها بشكل ما آه، ايا يكن الداتا ستراكشر هو مفهوم كبير آه، منها ال stack وال graph وال وال وال list والحاجات زي كده كتير ف هي مهمه قوي انك تعرفها بعد البيزك بروجرامنج حاجات زي كده هي اللي بتتسال عليها في ال interviews بتاعت الشركات والالجوريزمز والحاجات دي مش بتتسال خالص انت بتعرف Flutter طب الله اكتب لي برنامج بي, بي مثلا بي swipe كده مثلا يعمله احمر ولا اخضر فمش ده اللي بتسال عنه بتسال في الاساسيات انت معاك الاساسيات كل اللي انت شايفه في السوق ده مبني على الحاجات دي أه وجدير بالذكر برضو لو اتكلمنا عن الاساسيات فتعالوا نتكلم عن تيمات الكليه شويه آه، الكليه عندنا في تيمات كتير في الجامعه بقى عموما في تيمات كتير جدا ممكن ما اقدرش اكيد احصرها كلها وممكن ان انا انا شخصيا ما اعرفهاش كلها بس هقدر اقول ان انا ايه المشهور منها واللي اغلبنا نعرفه آه، في team اسمه ICPC ده بيهتم بالاساسيات دي ال road map بتاعته كده باختصار ال basic خالص اللي احنا نعرفها كلها بي بيعمل لك عليها problem solving آه، ده level 0 level 1 بيطلع اكثر لل data structure وال binary search binary search ده الجوريزم وبعد كده level 2 بقى بيخش ايه على اعمق من كده بكتير ده بيجيب لك الاساسيات يعني الـ الـ الـ الاساس اللي انت ممكن تبني عليه بعد كده اي اي technology انت ممكن تتعلمها او اي حاجه انت ممكن تبني عليها بعد كده آه، كل اللي انتم شايفينه ده هو مبني على الحاجات دي هو مش مش اكتر من كده بكتير ممكن يكون اعمق من كده بس آه، مش بعيد عن دول خالص تمام ولو فهمت الاساسيات دي هيسهل عليك بعد كده انك تفهم اي تكنولوجي موجوده سواء انت عايز تتعلم front end بقى او back end او mobile application او ايا يكن انت عاوز تتعلمه ايه كلها حاجات من دي احنا بنطبق المفاهيم دي بس في البر... في ال... في, ال... في ال platforms دي الجاهزه أه طبعا هنتكلم عن الخدمات التطوعيه لا يسعنا الذكر ان احنا ما نتكلمش عن ال CAT. ال CAT Reloaded هو تقريبا من اكبر ال teamat في كليه هندسه لو ما كانش اكبرها يعني في حته ال software وكده آه، CAT Reloaded بيهتم اكتر مش بالاساسيات هو بيهتم اكتر بقى بال technologies او بال اللي هو انت خلاص انت خدت basic programming مثلا وخلصت مثلا حاجات ICPC وان لم يكن يعني آه، مش ده برضه الطريق الوحيد انت في ناس على طول ممكن تبدا بال والله يلا هتعلم مثلا Android هتعلم مثلا back end فممكن يشتغل كده على طول وهيطلع للسوق وهيلاقي شغل في startups مثلا او ايا يكن بس هيبقى ليك limit برضه يعني يعني مثلا مش هتعدي الايه ال team leader مثلا لا يعني هيبقى ليك limit برضه محتاج انك ترجع تاني للاساسيات عشان تطلع بعد كده لايه انك يعني تخترق المساحه دي آه، تمام كده كاتر ريلودد هو مهتم بالحاجات دي جدا آه، في تيمات متخصصه جدا وفي ناس على مستوى عالي من ال من ال software يعني ومتمرنين بشكل كبير فهو هو بيئه خصبه جدا لو انت عاوز تنمي مهارتك في حاجه معينه فيه آه، بره كليه هندسه في تيمات طبعا طبعا في كتير جدا آه، برضه لا يسعني ذكرها كلها بس اهمهم هم ممكن نتكلم آه، تيمات حاسبات ومعلومات بما اننا بنتكلم عن software بقى ف... فيلا بينا نروح حاسبات ومعلومات شوف بتقول ايه التيمات اللي قدامكم ما عدا مومنتوم آه، مومنتوم تبع كليه هندسه برضه Momentum بيهتم بال embedded system وبال mechanics وال... والشغل ده برضه بيعمل robotics وحاجات زي كده مومنتوم لسه طالع جديد بس يعني عامل عامل شغل جامد فلو حابين برضه ايه مهتمين اكتر بموضوع الامبيد سيستم وكده ممكن تروحوا تشوفوا بيعملوا ايه هناك سي اي اس تي وميجا و GDS GDSC اللي هم بتوع Google Development Student Club برضه مهتمين بشكل كبير بالبروجرامنج كده بس تبع كليه حاسبات ومعلومات آه، وهي هي نفس نفس الفكره نفس فكره ال CAT Reloaded نفس فكره برضه قريبه من ال ICPC فهي كلها تيمات وناس يلا احنا community كلنا مهتمين بالبرمجه فايه تعالوا نتبادل خبرات مثلا في حاجه زي كده آه، ال community مهمه ال community مهمه جدا لاي لاي حد مثلا عايز يتعلم برمجه او كده او بلاش تتعلم برمجه لاي حد already شغال مبرمج هو لو حضرتك وقف عليك مثلا مشكله في الكود او ايا يكن آه، محتاج انك تسال جوجل او اول حد بنساله مثلا ما ردش علينا جوجل هنسال مثلا عمنا Stack Overflow ما ردش علينا Stack Overflow ممكن نسال ال issues اللي على GitHub ما كل دول ما ردوش علينا فممكن نسال زمايلنا اكيد في حد وقع في نفس المشكله قبل كده ممكن حد مثلا قال لك trick فلانيه في الحاجه فما تعملهاش عشان توفر عليك وقت آه، انك تتعلم من حد تاني او حد عدى بنفس التجربه دي وهيديك الخلاصه دي هتوفر عليك وقت كبير جدا بانك تقعد تدور وتسيرش ممكن ال... يعني ممكن حد يقول اللي هو طب ادور وسيرش طب انا هستفيد بشكل ما هو مش لازم قوي برضه دايما تستفيد ممكن هتفضل تدور وتسيرش على على حاجه صغيره او error صغير عندك وممكن ما توصلوش برضه للاخر طيب انا واحد دلوقتي خلاص انا عارف انا هعمل ايه انا خلاص هخش ان شاء الله الكليه وابدا basic programming وادرس انفراستراكشر واشوف team من التدريبات التطوعيه مثلا آه، ادخل فيها على ايه اكون وسط community مثلا ما اكونش بتعلم تتعلم لوحدك دي محتاجه محتاجه جهد منك يعني محتاجه انك تقاوم نفسك الانسان يعني اصله اصلا اللي هو انا مش عاوز اتعلم عاوز آه، حاجه زي كده هي ايه هيغصبوك عليها شويه هيدوك تاسكات ب deadlines معينه بحد ينزل يشرح لك وحاجات زي كده يعني. آه، طيب فرضا برضو يعني ان انت خلاص عاوز مش عاوز تاخد ال career ده وانت عاوز بقى تقعد في البيت او عاوز مثلا تمشي الموضوع لوحدك آه، بالمناسبه تيمات التطوعيه برضو هم بياخدوا من الكورسات دي او من المواقع دي فهم مش مش بيخترعوا برضو حاجه يعني احنا بنمشي على منهج مثلا ايه الناس عاملاه قبلنا او ناس متخصصه عاملاه آه، اشهرهم برضو كورسيرا ويداسيتي يوديمي ولينكد ان ليرنينج وايدكس حد عارف edX كانت منزله كورس مشهور كده مشهور جدا حد عارف اسمه ايه؟ CS 50 سي اس 50 الله ينور عليك CS 50 اللي هو Introduction to Computer Science عاملاه جامعه هارفرد آه، نازل على edX 100% free ما عدا لو انت هتاخد الشهاده هتدفع عليها فلوس الشهاده بس بس كل حاجه متاحه حرفيا على للكورس ده ف كل الناس في العالم اصلا بيقول لك يلا اتعلم برمجه او اتعلم الايه لو انت مهتم بالمجال ده فاحنا هنسخر لك كل ده ببلاش يعني مش محتاج انك تدفع فلوس كتير Coursera مثلا لو انت قدمت عليها طلب financial aid هتاخده ببلاش مش هتدفع جنيه على الكورس Udemy آه، ساعات كتير بتنزل عروض يعني Udemy الناس اللي ال instructors عليها بيكونوا ايه ناس زينا وزيكم كده فواحد بيعمل كورس بنزله على Udemy مش مش منظمه او حاجه فاوقات كتير بينزل عليه كوبونات وببلاش وحاجات زي كده ان ليرنينج برضو اعتقد بينزل عليه حاجات كتير ببلاش آه، جامعه مش بلاش جامعه معهد MIT حد عارفه على العموم هو معهد في بريطانيا آه، بينزل برضو كل كورساته تقريبا ببلاش متصوره يعني زيك زي الناس اللي بتحضر هناك برضو المحاضرات والسكاشن والحاجات دي كلها بالتاسكات كمان زي الفل يعني فوزاره الاتصالات المصريه يلا خلينا بقى نتكلم في دي برضو بالمره آه، وزاره المصر وزاره الاتصالات عامله منحتين اساسيتين ده برضو اللي انا على علم بيهم ان تي ال واي جي اف دبليو تي آه، ان تي ال بتاخد معاك كده track حاجه اسمها nano degree. nano degree دي بتدخلك آه، على الابيض خالص تطلع منها ايه يعني على السالي خالص بقى <laughs> ده اكتر يعني مصطلحين ممكن اقولهم بتبقى مجموعه من الكورسات مثلا هي وزاره الاتصالات المصريه او ان تي ال عموما هي ما فيش كورس خاص بيهم هم ما عندهمش كورسات وما عندهمش يعني انستراكتورز كان تي ال المنحه دي بتجيب لك كورسات بتاعت Coursera و Udacity مثلا و edX آه، ادي كذا كورس احنا هندفع فلوسهم احنا متكفلين كوزاره الاتصالات هندفع فلوسهم بس حضرتك مطلوب منك انك تخلص الكورس ده طالما انت قدمت بيه وبطاقتك والحاجات دي كلها معلش احنا ايه مضطر انك تخلصه في المده المعينه وان شاء الله ما فيش حد يعني مش آه، مش بيخلصه في المده دي الموضوع بيبقى flex يعني آه، بس حاجه زي كده اضافه قويه جدا ليك ولل CV بتاعك يعني ولعلمك وكده Coursera و Udacity والناس دول لما لما تكون مثلا تاخد عندهم nano degree او nano degree هي بتبقى عباره عن مجموعه كورسات ثلاثه او اربع كورسات حاجه زي كده على حسب الحاجه اللي انت عاوزها ايه آه، ممكن ت search على فكره ب NTL في النت هتشوفه اكتر يعني وهتعرفه اكتر آه، بتكون حاجه تؤهلك يعني بشكل كبير انك تعمل الحاجه او لو مثلا مثلا هاخد ال nano degree دي في الاندرويد انت بعد النانو ديجري دي مؤهل انك تعمل application Android from A to Z لوحدك فبتكون حاجه حاجه جميله جدا يعني آه، في منحه ثانيه برضو عاملاها اي جي اف دبليو دي اللي هي بيدرسوا فيها تقريبا ثلاث تراكات الويب ديفلوبمنت والداتا اناليسز والديجيتال ماركتنج احنا يهمنا منهم اثنين الداتا اناليسز والويب ديفلوبمنت يعني وبرضه 100% ببلاش ما بتدفعش فيها جنيه ف فالفكره بس اللي هو انت انوي بس ان انت عاوز خلاص تتعلم وعاوز ت keep on track وكده وهتلاقي كل ده موجود عندك ببلاش يعني حرفيا يعني مسخرين لك الموضوع ده جدا آه، اخيرا برضو وليس اخيرا موقع مهاره Tech آه، موقع مهاره Tech عاملاها شراكه مع ال ITI اكيد كلنا عارفين ال ITI موجود عندنا في الجامعه وسمعنا عنها ايفنتات آه، فيها الفتره اللي فاتت كبيره يعني مهارتك برضو موقع بيدي مجموعه من الكورسات برضو شبه فكره ال nano degree كده حاليا نازله ببلاش ما اعرفش هي بتكون ببلاش طول السنه ولا لا بس حاليا كل م... كل الكورسات اللي عليها ببلاش فحاولوا تبص بص عليها الموضوع لذيذ والكورسات اللي على مهاره تك بالعربي بالمناسبه مش بالانجلش فهتكون حلوه ليكم يعني لو حد حابب ان هو يشوف حاجه زي كده آه طيب آه حاجه كمان بس ما عرفتهاش على نفسي آه كان في في شهر 2 و 3 اكتوبر اللي فاتوا كان آه، اقام هاكاثون كده هاكاثون بسيط كده اسمه NASA Space App في المنصوره آه، الحمد لله بفضل الله رب العالمين آه، جبت فيه مركز اول انا وال group اللي معايا آه، تحت تحت اسم الفريق اسمه شيب لانجا كنا ببساطه كده جايبين معلومات من القمر الصناعي جوجل موفرها لنا عفوا ناسا موفرها لنا بنحاول نوري المستخدمين بس بشكل ابسط ان انت بدل ما تشوف ال solar radiance اللي نازل عندك في البيت ده مثلا لو نزل على لوحه شمسيه او نزل على لوح طاقه شمسيه ده هيطلع منه آه، يعني مثلا طاقه قد ايه او مثلا لو انت عاوز تركب مثلا وخايف اركب فاتوره الكهرباء فمش عارف ايه فبدل ما تخش في حسابات معقده جدا وفعلا الموضوع معقد جدا فاحنا بسطناه بقدر ما نقدر على شكل mobile application وعلى شكل يعني شويه برضو ايه data analysis وحاجات زي كده يعني آه، بس طيب آه نيجي لجزء مهم برضو في ال session دي ال challenges اللي موجوده في جامعه المنصوره طيب ال challenges دي انا يعني ماشي اهلا وسهلا هكسب منها ايه هل هتكسب منها فلوس آه، لا مش بالظبط هتكسب حاجات احسن من الفلوس يعني بص هو بس في نقطه مهمه وحضرتك طالب جامعي لسه ف يعني لسه شويه على الفلوس يعني ما ندورش عليها قوي دلوقتي مش هتكسب مليون دولار في مسابقه النهارده يعني لسه ممكن السنين الجايه لسه يعني قدامنا قدام كل عمر طويل آه، دي NASA Space App باختصار دي كانت اول سنه يعملوها وان شاء الله كل سنه بعد كده اتوقع ان هم يعملوها على مستوى الاقليمي اللي هو مثلا اقاليم آه، كالمنصوره مثلا واسكندريه والقاهره وعلى مستوى العالمي. آه، في اي سي بي سي فاكرين اي سي بي سي اللي كنا اتكلمنا عنها في ال slide اللي قبل كده اللي هم ال team التطوعي. ECPC بالحقيقه هم مسابقه مش فاكر اختصار كان بتاعها ايه ولكن هي مسابقه ال problem solving عالميه آه، اكيد سمعتوا عنها هي قامت تقريبا بقى لها بقى لها سنين كتير جدا على اعتقد فوق 10 سنين آه، في ناس بتطلع منها من جامعه المنصوره وفي ناس من جامعه اسكندريه وجامعه القاهره وهكذا بيتقابلوا في مكان ما في مصر واللي بيطلع منهم هو بيتاهل على مستوى مصر فمن مصر على مستوى العالم وهكذا آه، الحقيقه مسابقه مسابقه عظيمه جدا يعني واللي كسبان في حاجه زي كده او اللي كسب على الاقل مرتبه فيها فيحطها في السي في بتاعه او في لينكد ان فدي يعني حاجه عظيمه جدا يعني حاجه اعظم ما يكون ان انت تخش تحدي مثلا ضد حد و... او ضد بقى مش حد واحد ضد قاعه كامله وانك تكسب في حاجه زي كده وانك تثبت ان انت فعلا يعني لا انت عندك القدره ان انت تنافس او انت مش بس انك بتتعلم لا انت عارف تطبق وتطبق بسرعه كمان وبتفكر وحاجات كتير فهي بتعني كتير جدا يعني مش فكره مسابقه وكسبت معناها فلوس لا خالص هي لها معاني كتير جدا ف حابب بس اقول ان مسابقه ناسا لما دخلتها انا كنت على الله انا مش عارف انا داخل اعمل ايه آه، بس والله مجموعه من صحابي يلا تعالوا نخش آه، في ممكن ايه يعني اللي هو ممكن نعمل حاجه ممكن نحاول نعمل حاجه فماشي في حماس والناس آه، والانرجي في السماء وال بيقولوها ايه روحانيات فوق يعني فتمام يلا بينا فدخلنا وسرشنا وتقريبا اليومين دول ما نمناهمش يعني بس الحمد لله يعني ما حدش كان متوقع كده طيب في نقطه كمان مهمه بالحديث عن لينكد ان آه، لينكد ان بتاعك هو ايه هو الفيسبوك كده بالنسبه للعيله يعني عارف لما انت يبقى عندك فيسبوك والعيله العيله كلها على الفيسبوك تقريبا ف... ف LinkedIn بالنسبه لك في ال career بتاعك هو ده آه، ما ينفعش حد ما يبقاش عنده LinkedIn في 2021 يعني لو احنا في 2018 2017 يعني كان ممكن نتكلم فيها بس دلوقتي لا الموضوع صعب يعني خصوصا ان حضرتك تقريبا لو انت في اي مجال من مجالات البرمجه فانت شغلك 100% على الكمبيوتر تقريبا مفيش تقريبا قدامك حاجه غير ان انت بتبص في شاشات سواء انت كنت عامل يعني مهندس في مصنع او ان انت كنت واحد بتشتغل بال software هنا بتكتب كود على ال keyboard او حتى data analysis او data scientist او او ايا يكن فلازم يكون عندك LinkedIn LinkedIn بيعمل ايه؟ LinkedIn هو مجتمع الشركات او هو مجتمع التوظيف آه، حضرتك عندك مهاره معينه آه، اخذت شويه certificates في حاجه معينه زي على المواقع اللي احنا قلناها قبل كده اخدت آه، والله مثلا nano degree في آه، في ال data science مثلا هي دي صعبه شويه بس ماشي آه، ونشرتها على LinkedIn ويا جماعه انا data scientist مثلا وكذا وايه وعاوز تدريب هتلاقي مين يقول لك يلا تعالى و... وانت material كويسه وكويس انك خلصت حاجه زي كده و... على الاقل لو ما لقيتش ده هتلاقي ناس كتير جدا بتشجعك ويعني بيدوك البيئه دي تمام غير كده كمان ال recruitment ال recruiters اللي هم الناس اللي بتوظف ناس يعني واحد مثلا اللي هم شغالين HR وحاجات زي كده آه، لما بيعوز يدور على حد فبيدور على ايه يعني بيكتب مثلا والله عايز data scientist مثلا فانت حضرتك كاتب في ال CV بتاعك ان انت عندك ايه او في LinkedIn بتاعك ان انت خدت مثلا شهاده في ال data science ت كذا فبتظهر له على طول بيماتش معاك فبياخدك يكلمك والله عندنا كذا عندنا تدريب عندنا مش عارف شغل ف... فده آه، يعني من اسرع طرق التوظيف يعني آه، ومهم جدا انك تهتم بيه مهم جدا انك تنشر اي حاجه انت بتاخدها technical عليه يعني على سبيل المثال مثلا المحاضره بتاعت النهارده دي او ال session اللطيفه بتاعت النهارده انا يعني هاخد screenshot وانزلها عليه دي حاجه اضافه ليا تمام to be honest enough يعني تمام المهم آه، انك تنزل يعني اصغر صغير على اللينكد ان او اي تكريم صغير ليك اي حاجه زي كده هتنزلها على LinkedIn ده هيفرق معاك جدا تمام طيب حضرتك اتعلمت وسواء خدت مع مع team تطوعي مثلا او اشتغلت مثلا مع group او اشتغلت لوحدك وخدت تدريب ووصلت ل level كويس عايز تشتغل طيب ايه بقى طرق الشغل المتاحه قدامك آه، اول حاجه واللي احنا عارفينها والمتعارف عليها خالص هتنزل موقع تشتغل اون آه، سايت سواء بقى في شركه سواء في في مصنع سواء في ايا يكن فهتنزل وباللابتوب بتاع الشركه وتشتغل وهكذا في نوع تاني من الشغل ظهر مؤخرا اللي هو اسمه ريموتلي يعني مثلا وليكن آه، يعني المواطن اكس مثلا شغال في شركه في المانيا ومعاك واحد تاني مثلا قاعد جنبك على الكرسي اللي جنبك شغال في شركه في فرنسا وهكذا بتخلص بتخلص شغلهم وبيقبضوك اخر الشهر والدنيا لذيذه خالص انا ما شفتكش وانت ما شفتنيش والسلام عليكم وعليكم السلام وبتقبض مرتب زي الفل والدنيا حلوه ده ظهر امتى ظهر يعني بعد 2021 هو كان موجود قبل كده اكيد طبعا بس بدا يظهر اكتر مؤخرا بعد الكورونا وكده ف... ففي شغل سواد دلوقتي اسمه remotely آه، لو شركه مثلا عاوزه حد مثلا زي انا حالاتنا كده مثلا مصريين وكده بمرتب اقل شويه من اللي هياخده مثلا الامريكي او البريطاني فبيلجأوا لل remotely ده آه، اخيرا وليس اخيرا هو ال freelancing حد سمع ال freelancing قبل كده raise hand كده عظيم freelancing باختصار شديد جدا واحد آه، عاوز يعمل حاجه معينه ومعاه فلوس آه، خد يا فلان اعمل الحاجه دي خد فلوسك سلام عليكم وعليكم السلام ما تعرفنيش ولا اعرفك تاني لو في بقى يعني طبعا بنمضي عقد قبلها اللي هو انت هتعمل كذا في مده كذا وهتاخد مبلغ كذا وهكذا آه، بس ده باختصار يعني اللي هو بيسموه one time job يعني يعني انت بتعمل حاجه مره واحده وخلاص هو بقى عاوز يتعامل معاك تاني هو حر طبعا دي مش عايز اقول ان دي انسب حاجه للطلبه اللي زينا اللي هو انت ممكن تشتغل مثلا freelancing ايام الاجازات والصيف وهكذا اه بالحديث عن الشغل آه تقريبا مفيش حد هنا متجوز آه، كطلاب او مفيش حد يعني بيعول مثلا او كده فبالحديث عن ده برضو حضرتك مش مطالب منك خالص ان انت تشتغل في الفتره دي طالما انت حالتك الماديه لحد ما مقبوله فالاهم والاهم من كل ده ان انت تتعلم وان انت تبذل جهد في التعلم آه، فتره الجامعه يعني الى حد ما احنا فاضيين فيها فمش هتلاقي الفرصه دي تاني بعد ما تتخرج هيكون اللود عليك كبير ويكون مطالب منك ان انت تشتغل في شركه ومعاك مثلا آه، شهادات معينه او خبرات معينه الخبرات دي مش عندك ليه لان انت ما اشتغلتش عليها ايام الجامعه فالمفروض منك انك تقعد بقى بعد التخرج كمان وتاخد الخبرات دي بعد كده ترجع تشتغل يعني ربنا يدينا ويديكم طول العمر بس الدنيا بتجري بقت اكتر من كده شويه يعني احنا في 2021 فدي مش مش مش ده الويف الموجود دلوقتي فالطلبه بتتعلم ايام الجامعه اكتر و بيطلعوا جاهزين الى حد ما لسوق العمل حتى لو مش جاهزين بتدريب بسيط يعني هي... هيبقوا ايه على سداد كبير بيه يعني فما تستعجلش على الشغل آه، ابني اساس كويس و... وتعلم للاخر واعمل مشاريع كتير يعني دي اكتر حاجه ممكن اقولها ما تستعجلش خالص على الشغل الشغل هيجي والفلوس هتيجي معاه والدنيا زي الفل و... وهبعت لكم برضو احصائيه ممكن بعد ال... بعد ال meeting. آه، في كام link كده هبعته لكم آه، في احصائيه لطيفه خالص كان كان في حد على تويتر على كنت قريت على تويتر مش فاكر مين كان عاملها كان survey موسع يعني عن رواتب ال software engineers في مصر فهي احصائيه ممتازه جدا يعني وهتشوفوا ازاي لما تعلى بال level الاخر اللي بيعلى ال level ده بالتالي هو عنده اساسيات كويسه لما تعلى بال level يعني فوق الخمس او ثمان سنين experience فازاي مرتبك بيكون موجود او بيكون على شكله عامل ازاي فاه يعني هنتكلم عن ماديات برضو معلش يعني احنا مادينا وانا واخيرا برضو ف فالخلاصه اتعلم ايام الكليه مش هتعدي الايام دي تاني آه، ايام الكليه تقريبا انت عندك آه، حوالي اربعه summers تمام بتاع level 0 100 200 300 400 اتخرجت فعندك تقريبا اربعه summers السمر ده بالنسبه لك هو فتره اهم بكتير جدا من الكليه تمام دي اللي هتقدر تنمي فيها مهاراتك كويس ده لو انت عايز تتعلم مثلا لغه عاوز تتعلم آه، والله مش عارف Photoshop و video editing وحاجات زي كده مش هتلاقي وقت قوي ايام الكليه يعني احنا عارفين احنا في كليه هندسه ف الدنيا مش مش متسعه قوي معانا مش احسن حاجه خالص على طول مثلا كويزات في في midterms كويزات في midterms ف فيا دوب ايه بنبدا ال semester نلاقيه خلص ف ففتره السمر هي الفتره الذهبيه ده ده بلا جدال خالص حاول تشوف internships مثلا في شركات محترمه زي Dell و... آه، ومايكروسوفت والحاجات دي آه، الناس دي مش هتاخدك الا لو انت عندك اساسيات كويسه و actually انا كنت دخلت امتحان internships من من ال internships دول آه، هما بيسالوا في ال في, ال في ال core قوي بتاع الحاجات دي بيجي يسالك قوي في ال algorithms يعني هات لي ال algorithm مثلا اللي ايه اللي بيعمل كذا وعدل لي على الكود ده آه، تمام بالحديث برضو عن الالجوريثمز والكود آه، في ناس برضو عندها سؤال اللي هو طب انا عايز ابدا بقى ويلا ومش عارف ايه طب ابدا بلغه programming ايه يعني فاللغات الله اكبر كل يوم تقريبا بيطلعوا لغه جديده ابدا بايه بالظبط ولا اسيب ايه ولا اخد ايه آه، بصوا الموضوع مش هيفرق كتير اللغه هي اداه انك تفكر هو طول ما انت بتفكر انت هتعمل يعني هتستعمل اي اداه وهتعمل بيها الحاجه دي مش شرط خالص انك ت... يعني والله انا مثلا بعرف اشتغل بسي بلس بلس بس ما بعرفش اشتغل بحاجه غيرها اه ماشي انت لو جيت لك مثلا project بال Java ممكن ما تعرفش تعمله بس هتتعلم Java بسرعه وبسرعه جدا كمان انت already عارف الاساسيات ال ال ال الاساسيات في اللغات واحده تقريبا الموضوع مش بيفرق كتير بيفرق اه بيفرق بس مش بالطريقه اللي انتوا فاكرينها يعني كده كده انا عندي for loop تقريبا في كل اللغات كده كده انا عندي اف آه، ستيتمنت عندي متغيرات بعرفها بديها قيمه بمسح القيمه الحاجات اللي احنا عارفينها دي دي سبب البرمجه عموما في التفكير فونس ان انت عارف لغه واحده الموضوع مش عناء كبير انك تتعلم لغه ثانيه آه، بس ك recommendation يعني في الاول تتعلم ايه ممكن تتعلم يعني مثلا لغه تكون يعني مش هقول جديده قديمه شويه يعني زي مثلا سي بلس بلس لغه تكون قويه high level language زي جافا آه، بايثون في ناس بتقول اتعلمها بس انا ما ما انصحش بصراحه هي سهله شويه فعشان كده ايه ما تحاولش تشتغل بيها قوي سي بلس بلس والجافا اعتقد هم اختيار كويس غيرهم طبعا كتير ممكن يكون اختيار كويس برضو بس ده من وجهه نظري يعني آه، ده بالنسبه للسمر وبالنسبه للسمر تريننج آه، اختصارا ليه ما تضيعش السمر خالص الصيف هو فرصه ذهبيه ليك اتفسح وصيف واعمل اللي انت عاوزه بس استل الكليه او نفسك ليك حق عليها او مستقبلك آه، ليه حق عليك يعني فما تضيعوش زي ما قلت لك هو انت مش محتاج انك تشتغل دلوقتي انت بس ذاكر كويس وتعلم كويس وخليك ماشي على roadmap كويسه ما تشتتش نفسك ما ما تخدلش يعني ممكن فتره الامتحانات وكده قشطه الواحد ما بيذاكرش كده كده ما عندنا كليه يعني كفايه علينا قوي بس يعني ما تسكتش خالص كده للاخر يعني حاول ايه يعني تصحي نفسك مثلا تشتغل ضمن group يعني برضه الانسان بطبعه هو بيثبط نفسه بنفسه فحاول تشوف ناس تشدك او كده golden rules تقريبا انا قلت نصها بس خليني برضو اقول اللي انا فاكره دلوقتي آه، ما تستعجلش على الفلوس هي جايه ما تتقفقفش فيش حاجه سهله آه، كله صعب ولو هتختار مجال من دلوقتي او انت already معاك اساسيات كويسه وعاوز تبدا بقى تتعلم technology آه، مثلا او تتعامل مع platform معين مفيش حاجه صعبه ومفيش حاجه سهله بس كله مطلوب منك انك تتعلم بجد يعني انك تبذل جهد حقيقي وانك تبذل يعني تبقى hard worker بجد مش بس ان انا الله عايز ابص على الحاجه دي لا ما تبصش على الحاجه دي انت غوص جوه الحاجه دي الحاجه دي هي مستقبلك الحاجه دي هي اللي هتاكلك عيش بعد كده ف فشوف على الحاجات دي كويس و آه، وبس يعني ده اللي ده اللي اقدر اقوله لك في حاجه زي كده وما تستعجلش على الشغل تاني او تالت او رابع ما تستعجلش هيجي بس اشتغل كويس على نفسك يعني خليك كده ايه يعني خلي اسمك لامع مثلا في مجالك على الاقل اعمل connections كويسه آه، بالمناسبه الالتماسات التطوعيه هو الغرض منها مش بس انك تتعلم ان انت تعرف مين اللي في المجال ده مين الناس الكويسه فيه ومين الناس اللي مش كويسه آه، اسيوم بعد التخرج ان انت والله مثلا عاوز آه، تشتغل مثلا على project freelance جالك مثلا والله يعني من عند ربنا كده project freelance عاوز تشتغل عليه مثلا بس ال project كبير شويه فانت عاوز تشتغل عليه مثلا انت واثنين ثلاثه من صحابك مين اثنين ثلاثه اللي تعرفهم مثلا شغالين Android حد يعرف اثنين ثلاثه يا جماعه شغالين Android ي raise hand كده وتقريبا محدش raise hand لحد دلوقتي طيب هو دي دي بقى الايه دي الازمه اللي بتحلها التيمات التطوعيه انت عندك مثلا ما لا يقل عن 20 25 واحد شغالين Android انت شايف تاسكاتهم بتبقى عامله ازاي شايف مستواهم بيعمل عامل ازاي ال knowledge بتاعتهم عامله ازاي فانت جوه community شايف ال errors اللي بتطلع اللي بتطلع معاهم عامله ازاي مستوى تفكيرهم بتقارن مستواك مثلا بمستوى ال community الموجود فانت عارف انت عند انهي نقطه بالظبط محتاج تشتغل على نفسك في ايه محتاج تطور نفسك في ايه واحد مثلا عمل project لطيف خدت منه افكار كويسه ضفتها عندك مثلا في في اي project انت عامله فحاجات زي كده هتضيف لك جدا الموضوع مش بس انت بتعلم لا انت بتكتسب اشخاص وتقريبا ده كل حاجه انا عاوز اقولها آه، فايت بس حاجه حاجه اخيره آه، بالنسبه للشغل لو بتطمح انك تشتغل بره فحاول تدرس كويس ان اه تشتغل بره حاول تدرس كويس البلد اللي انت رايحها آه، سواء اذا كنت رايح الخليج فانت ابدا اعرف الموضوع هتروح له ازاي هتجهز ايه مش هتجهز ايه الحاجات دي كلها لو حابب تروح مثلا اوروبا المانيا الحاجات دي اعرف انت محتاج ايه بالظبط بالمناسبه ال software engineers تقريبا ليهم exception في المانيا انت مش محتاج انك تتعلم الماني انت لو عارف انجليزي هياخدوك ووزاره الهجره المصريه كانت عامله الحوار ده كانت عامله form يعني للتقديم وكده آه، فالمجال ده مطلوب المجال ده مطلوب في العالم كله والمطلوبين اكتر من المجال ده مطلوب ان المهندسين الموجودين حاليا software مش حاليا الموجودين عموما في السوق المصري هم low quality شويه فهم مستواهم مش احسن حاجه اساسياتهم مثلا مش افضل حاجه في الدنيا فالشخص اللي ال quality بتاعته كويسه الشخص اللي متعلم صح او هو فعلا فاهم الموضوع ماشي ازاي من اوله لاخره فحرفيا بيتخطف خطف يعني ف اشتغلوا على نفسكم بس وان شاء الله الدنيا زي الفل يعني ودي open discussion اللي عاوز اي حاجه يفتح المايك وكل يد صغير لو سمحت ازيك طب ريزو هاند طيب الاول ماشي اتفضل يا محمد آه، لو مثلا في كذا حاجة قدامي يعني ازاي بلاقي نفسي مشتت بينهم يعني مثلا آه، في حاجة زي آه، برنامج التبادل الطلابي بتاع السفارة الأمريكية ده حاجة بتحتاج إن أجهز لها من الأول أو منحة مثلا يوكلين بتحتاج إن أنا أجهز لها من فترة قبلها بلاقي نفسي يعني مشتت في كذا حاجة وفي النهاية ما أنجزتش في ولا حاجة منهم يعني ما هو دي دي نقطة تانية يعني حاول تعرف أنت عاوز إيه برضه وحاول تعرف انت عاوز ايه في ناس مثلا آه، توجهها والله اكاديمي ان انت عاوز مثلا تبقى كويس مثلا في, في الكليه وكده وتجيب درجه كويسه مثلا وتسافر وتعمل ماستر بره وحاجات زي كده انا مثلا شخصيا توجهي مش كده خالص انا عاوز اكون بس مهندس شاطر وخلاص يعني ده اللي انا عاوزه فحاول تعرف انت عاوز ده ولا عاوز ده يعني ده برضو مهم ف بس يعني الموضوع مش مش مشتت قوي برضو ممكن يكون مشتت شويه بس برضو اللي هو انت في ال software عموما يعني وبالنسبه للتدريب بتاع آه، الصيف آه، محتاج اكون مثلا محدد ال technology او محدد المجال اللي انا آه، مهتم بيه واشتغلت على نفسي فيه شويه عشان اتقبل في internship كويسه وفي الاول بص هو في شركات بتطلب كده وفي شركات لا الشركات ال local المصريه مثلا ال startups الحاجات دي بتاخد مثلا تدريب ب 500 جنيه في الشهر ويخلص له شغل ثلاث شهور اه بتطلب كده ودي ظاهره موجوده بالمناسبه يعني هو يعلمك بس يعني هيستعبدك سيكا يعني. آه، آه. فاه في الشركات ال local انت محتاج انك تحدد انت شغال بايه وتكون عملت بيه حاجه كويسه كمان مش هياخدك كده على طول في الغالب يعني شركات الشركات اللي هي زي مايكروسوفت وديل وهكذا لا دول مش محتاجين منك انك تكون متعلم technology كويس مش مش اللي هو technology technology. تكون باني اساس كويس جدا بعد كده ايه ال technology يعني لو بتخبط فيه مش مشكله يعني كده كده هيدربوك جوه بس تكون اساسها كويس ده اللي بيطلبوه اساس كويس فين تقريبا او إيه؟ يعني مستوى معين اساس يعني كويس يعني لحد مستوى ايه مثلا وبتتقاس يعني ازاي لو سالتك مثلا في data structure معينه تعرف ترسمها لي وتشرحها لي وتكتبها لي بلغه برمجه يعني لو هتكلم عن data structure مثلا لو algorithm مثلا هقول لك مثلا اكتب لي الكود بتاع ال binary search مثلا او ايه فكره عمله وليكن يعني فانت كده اه انت عارف انت بتعمل ايه وال concept بتاعه ايه وهكذا ممكن ده يتك اه ده يتسال في ال interview الى حد كبير تمام باشمهندس ريم اتفضل كنت عايزة أسأل مثلا ال basics هي تقريبا يعني نفس سؤاله تقريبا أو هو سأل حاجة شبه كده بس أنا كان سؤالي مثلا إن هو أخدت وقت قد إيه أو يعني تاخد وقت قد إيه إن أنا أفضل أذاكر basics أو يعني مثلا هيبقى مثلا في شيتات آه، للبروبلم سولفينج علشان أبقى كويسة في ال basics والكلام ده كله بس في شتات كتير يعني مش شرط تبقى منظمة أو مش مش بتبقى متحددة يعني اللي هو هفضل أحل فيها لحد إمتى يعني أو أو إمتى أقول إن أنا كده خلاص تمام حليت بروبلم آه، سولفينج بقيت كويسة فيها وبقيت إيه مؤهلة إن أنا آه، أدخل في track معين وخلاص أوقف basics لحد كده آه، طيب هو تاخدي وقت قد ايه دي دي على حسب يعني على حسب الشخص مش على حسب اي حاجه تانية على حسب الشخص الوقت المتاح له ايه اللي وضعه ايه هو شخصيا هو قادر يذاكر اصلا كام ساعه في اليوم هو بيستوعب بسرعه ما بيستوعبش بسرعه دي تفرق على حسب الشخص نفسه بس ممكن نقول مثلا average في من سنه لثلاث سنين في الحته دي كده اه ممكن اقول الحته دي في ال range ده يعني مش قبل كده وممكن مش بعد كده آه طيب آه انت تعرف انك كويسه في ال problem solving تقريبا ICPC منزلين ثلاث sheetات كل level ليه sheet. آه لو حليتي 0 1 انت زي الفل يعني زي الفل جدًا. مش محتاجة ترجع لبروبلم solving تاني أعتقد. آه، يعني في شهادات مثلًا برضو زي الأزهر وأسيوط بس بيبقوا كبار قوي أو كتير قوي 100 مسألة متهيألي مش كده؟ مش فاكرة بالظبط يعني. هو بتاع CPC هنا 100 مسألة، بتاع المنصورة. هو عمومًا مش هيفرق، خدي أي sheet منهم وحليه كله. واحدة، واحدة كده المستوى بيبقى كويس يعني، بس بتاع CPC أنا بصيت عليه كله فلأ لذيذ، إلى حد كبير لذيذ. مش صعب قوي ومش مش سهل في تفكير يعني تمام فانا متهيألي مناسب يعني العفو باشمهندس محمود آه، ازيك يا باشمهندس الحمد لله هو انا دلوقتي آه، ايه لغه البرمجه اللي انا ممكن ابدا فيها ك آه، كتخصص بي ام اي وتفيدني في الـ في ال AI والتكنولوجيا المتطوره اللي في الاجهزه الطبيه هو لو هنتكلم على AI على طول هنقول Python هم مربوطين ببعض بشكل كبير ف... يعني Python تنفع machine learning برضه؟ اه Python طبعا machine learning هي اللغه الاولى في ال machine learning يعني آه، تنصحني ابدا بها هو هو بص هو ما بنصحش بصراحه بتبدا ب Python قوي بس لو ممكن تاخد basic programming مثلا بلغه معينه بعد كده تحول ل Python بس مش هيضر برضه لو اخدت Python يعني ده مش مش هي مش هيثبطك قوي برضه فلو انت عاوز تخدم مثلا مجال الاجهزه الطبيه فلا تمام ابدا Python إيه مشكله انا قصدي بس لو انت software engineer صرف يعني حضرتك آه، قصدك آه، آه، اخد ال basics الاول وبعد كده اخش على ال Python هو Python برضه فيها ال basics وفيها كل حاجه هي لغه برمجه عموما يعني بس قصدك حضرتك قصدك ان انا اخد لغه سهله اسهل منها مثلا هي اسهل حاجه <laughs> مفيش اسهل من هي اسهل حاجه اه هي سهله وبتعمل حاجات برضه صعبه في نفس الوقت فهي لغه قويه جدا بايثون بس الفكره ال syntax بتاعها سهل في ناس بتشوف لا اللي هو اتعلم syntax صعب بتفاصيل اكتر عشان تعرف الموضوع شغال ازاي دي وجهه نظري ماشي يا باشمهندس يعني كمان بس كمان ممكن تبدا Python عادي مش مشكله يعني طالما هتخدم الاجهزه الطبيه تمام تمام شكرا يا باشمهندس حد تاني عنده اي سؤال يا جماعه اتفضل يا باشمهندس آه، ازيك يا باشمهندس الحمد لله بخير طب هو بالنسبه للسؤال اللي فات ده هو ينفع اخد امبيدد سيستم من غير ما اخد لغه برمجه الاول ولا لازم اخد لغه برمجه الاول؟ هو لا السيستم شغالين بالسي مش كده؟ باين اه بالسي هو بص مش هتفرق كتير يعني لو انت عندك اساسيات فتمام بس. دوس يعني لا لا وال C يعني لغه قويه برضه مش مش ضعيفه ايوه يعني لازم ادرس C الاول قبل ما اخش ال embedded system اه ده كده كده اه وتدرس آه، ال memory كمان وال والبوينتر والبوينترز كمان وحاجات زي كده كتير سي تعتبر برضه بتتعامل مع الميموري بشكل قريب فمختلفه شويه عن الباقيين ماشي تمام شكرا يا باشمهندس باشمهندس ريم آه، آه، هو أنا يا باشمهندس كنت درست C sharp وكنت دخلت شوية في جزء ال desktop application بس ما تعمقتش قوي آه، بس هو أنا حاليا يعني اللي في دماغي إن أنا عامة عايزة أدخل ال track بتاع ال mobile application فأنا بس عايزة أعرف لو أنا محتاجة أبدأ مثلا أو أتعلم حاجة زيادة أنا already عندي أساسيات لغة وخدت OOP وكل الكلام ده بس أنا لو عايزة بقى يعني أروح track تاني أنا إيه اللي كده يعتبر ناقصني المفروض إن أنا أتعلمه كويس في basics إيه ممكن تكون ناقصاني كده يعني هو لو بي تقريبا هي هي أكتر حاجة تعتبر مشتركة يعني الأوبجكت أورينتد بروجرام لو عارفة data structure كويس مثلا أو خدت course كويس عنها يعني فتمام آه، لو هتروحي مثلا mobile application انت بتقولي Android ولا mobile application عموما؟ اندرويد اه Android تقريبا هتبداي Java Java بنت عم C sharp فرق مش كبير يعني فمش هتلاقي الغربه دي يعني فتمام انا قصدي مش على اللغه بس يعني انا قصدي ان بجانب اللغه ايه الحاجات التانية يعني انا محتاجه اتعلم data structure. كويس مثلا بس ولا في أه، حاجات تانية محتاجه جنبها هي اهمهم بصراحه data structure ك mobile application اللي هو اه كده كده بنواجه algorithms بس داتا ستراكشر اكتر يعني يعني برضه الموبايل ايه هو برمجته على قد شويه ما بيبقاش الاكواد فيه اكتر تعقيدا قوي يعني يعني بالنسبه لل back end مثلا فتعليم data structure كويس وفي كتاب كويس قوي اسمه بروكينج الجوريثمز فلو عرفتي تقراي فيه كده بالتوازي مع الشغل فهيكون عظيم جدا كتاب مش كبير 250 صفحه تقريبا اسمه ايه تاني معلش جروكينج الجوريثمز اوكي آه، طب هو تقريبا انا كنت سمعت بس ما فهمتش قوي الموضوع ده ان حاجه ليها علاقه بال memory management عامه علشان الموبايل بشكل عام ال memory بتاعته ما بتبقاش كبيره عشان ال application هو مش زي ال desktop application مثلا الحاجات دي فدي بتبقى حاجه المفروض ان انا بدرسها ازاي او اتعلمها ولا ده تبع ان انا لما اخد اصلا ادخل في track عامه هتعلمها لوحدي ولا ايه بصي هو ده مهم هو فعلا معاك حق ده مهم جدا بس النهارده تقريبا اقل واحد مثلا من الموجودين ال memory بتاعت موبايله 4 جيجا او 6 جيجا RAM صح؟ اه تمام هو تقريبا اللابتوبات بقت في ال range ده 4 جيجا و 6 جيجا RAM. فما بقيناش بعيد عن بعض برضه فلا ما بقيناش بنهتم قوي حته ال memory management. هو خليها قدام شويه ال memory management دي topic advanced شويه ان انا اعمل لها مثلا integration في الموبايل بتاعي او في ال mobile application يعني فمش دلوقتي يعني الكود بتاعك يشتغل زي الفل لغايه اكبر application ممكن تشوفيه او ممكن ممكن application تعمليه زي الفل مش مش هيكون بطيء مش هيكون في memory leaks او مش هيكون في حاجه فلا تمام بس يعني كملي طب هو في مثلا اقتراح ل course بالتحديد معين مثلا آه، أبدأ فيه بما إن أنا خلاص عارفة ال track اللي أنا همشي فيه؟ اه في ال nanodegree بتاعت Udacity في ال mobile application عظيم <clears throat> بس ده محتاج أبقى عارفة جوا الأول صح؟ اه بس هما برضو في في ال course نفسه برضو في Java فهم بيمشوا مع كل ده بس لو خدت Java من بره برضو يعني خدت Java من من مصدر تاني وبدات في ال course ده هيكون احسن كتير حتى لو شرحوا حتى لو شرحوا Java تاني بس انت فاهمه الدنيا فيها ايه هيوفر عليك وقت كبير يعني وده اللي انا برشحه لو حد هيتعلم Flutter وهحاول يعني برضه هحاول برضه ابعت roadmaps للحاجات دي لو حد عايز يبدا في track معين تمام شكرا يا العفو آه، هو برضه الكاتري Reloaded أنا لو حد عايز يقدّم عامةً النظام إزاي أو حاجة؟ okay هو التقديم لسه ما فتحش، تقريبًا هيفتح في حوالي الثلاث أسابيع الجاية او الأربع أسابيع، مش متأكد بصراحة، بس هو الفترة الجاية عمومًا، هم عمومًا بيفتحوا ال recruitment بتاعهم بعد Hello World، World عدّى خلاص، فهو الفترة الجاية دي. آه، مطلوب منّك إيه، مطلوب منّك إنّك تكون عاوز تتعلّم، وما تكونش مثلًا في آخر سَنة في الكُلّية. دي برضو حاجه بتبص لها آه، مطلوب منك ايه كمان انك تكون مثلا عندك مبادئ في ال track اللي انت داخله انت عارف الف بقى في في ال track ده ما تبقاش يعني على الميح خالص يعني بس ده اللي ده اللي بيتطلب ميرسي شكرا يا باشمهندس العفو يا باشمهندس محمد ولا انت ناسي رسالة ولا بالنسبة لمواد الكلية يعني آه، أنا عارف إن هي أساسيات بالنسبة لنا آه، مقارنة باللي بنشتغل بيه أو آه، اللي بنحتاجه بعدين يعني في الشغل بس يعني إزاي أطلع منها بأكبر استفادة ممكنة كأساسيات يعني مثلا المحتوى اللي بناخده في في المحاضرات ممكن يبقى كام شابتر بس من من مادة معينة أو يتلغى جزء من مادة وهكذا فأنا كواحد بقى يعني هيتخرج من هندسة اتصالات وحاسبات فإزاي أكون مستفيد من الأساسيات دي بأفضل شكل يعني ممكن طيب لو نرجع كده للسلايد اللي هي دي شايف الام اي تي اوبن سورس كورسز دي؟ اها ده معهد كده موجود في في بريطانيا بيدرس الحاجات دي بالظبط تقريبا بريطانيا او في امريكا والله مش فاكر آه، بدرس الكورسات دي بالظبط بحوالي 14 ل 18 ل 20 محاضره كمان آه، نفس الكورسات دي هي الكورسات بتاعت الكليه عندنا كاسم الكورس بس المحتوى طبعا بيكون اكبر بكتير آه، احسن حاجه ممكن تستفيدها ايه ان انت تذاكر نفس ال course ده بالظبط مع ال MIT هيديك ال course بالكامل مش محذوف منه حاجه دي احسن حاجه ممكن تستفيدها يعني لو انت عاوز تستغل الموضوع ده ده في الصيف يعني ولا مع ال... لا مع ال لو قدرت والله مع ال course يبقى كويس ما قدرتش يبقى في الصيف لو كان عندك وقت يعني بس تاكد برضو ان دي ضمن يعني اعتبرها course. اعتبر ان ال كورسات MIT دي اعتبره course خارجي مثلا واديله الوقت ده مش ده ماده الجامعه مثلا المفروض عليا وكده اه تمام تمام شكرا يا باشمهندس تسلم العفو حد تاني يسأل يا جماعة؟ أي حاجة حد عنده طيب اي سؤال من انا قلته؟ هو في كان في سؤالين على الشات هم مش عارف احنا جبناهم في الكلام ولا ايه حد بيقول نقدم في المنحه ازاي او نجيب ال links منين وحد كان بيقول ال basics اي لغه اللي هتديني لو مش متحدد ال track مش عارف جبنا يعني قلناهم في ال اه تقريبا جاوبت عليهم آه، تقدم في المنحه ازاي ادخل على الموقع انا هرفع ال link البرزنتيشن آه، دي كلها اذا كانت مفيده بالنسبه لكم يعني آه، خش على اي منحه انت عاوزها من دول دي منحه اوكي اهي دي منحه انت ال دي منحه اي جي اف دبليو دي منحه courses Coursera برضه فيها فيها حاجات مجانيه واعتقد يا مش متاكد كل دي منح حاجات اللي هو انت تقدم عليها وتاخدها اول ما تخش على الموقع بس هتعرف كل حاجه ماشيه ازاي هيقول لك دوس هنا دوس هنا انضم الان الحاجات دي فالموضوع اسهل مما يمكن يعني آه، دول اكتر حاجتين ان تي ال و اتش اف دبليو دي فدول اكتر حاجتين بيقدموا منح وكده آه، دول track. طب خليني برضو اقول حاجه سريعه كده افرض انت بعد التخرج يعني انت لسه برضو زي ما انت كده يعني ما خدتش كورسات او ما نميتش نفسك وكده فخلاص كده انا اروح بقى اموت في سوق العمل ولا اعمل ايه؟ لا في حاجه اسمها ال ITI سمعتوا عنها؟ ثلاث شهور تسع شهور طيب ال ITI بقدم منحتين اساسيتين في الصيف مش في الصيف قوي في طول السنه عموما بتاع الثلاث شهور دي بيعملها ثلاث او اربع مرات في السنه والتسع شهور تقريبا مره او اثنين آه، في tracks معينه آه، tracks مختلفه ال back end ال front end ال full stack الموبايل مثلا بالاندرويد او موبايل بالكامل مثلا آه، حاجات كبيره زي دي تسع شهور بيكونوا يعني ايه ضرب نار مطلوب منك انك تكون مخلص جيش مطلوب منك انك تكون متخرج وبتقدم عليها آه، بتعدي بكذا interview بكذا امتحان IQ test و English test وحاجات كتير جدا لو اتقابلت فيها تسع شهور انت حضرتك ما بتشوفش الشمس <laughs> مع احترامي ليك يعني بس ما بتشوفش الشمس خالص آه، بتبقى well educated جدا بعد ما تطلع منها آه، بيضمنوا لك ان انت هتقدم في شركات وهتشتغل فيها كمان بمرتب كويس كمان لان انت هم ضامنين ال material بتاعتهم عامله ازاي هم مش مش واخدينك على على الفاضي لا هم واخدينك باحساس معين آه، عاملين لك امتحانات معينه وعارفين الراجل اللي داخل لهم ده شكله عامل ازاي وهيطلعوه بمستوى عامل ازاي فانت بيكون مستواك كويس جدا جدا وانت طالع من ال ITI ده لو انت داخل يعني ايه آه، يا دوب بتعرف ايه بتعرف ت print if وحاجات زي كده طبعا مش print if قوي يعني بيبقى مطلوب منك برضه basic programming خفيف يعني بس مش لازم تبقى عارف data structure و algorithms وحاجات كبيره كده يعني آه، بس وثلاث شهور طبعا بتبقى اخف شويه بتبقى ثلاث او اربع شهور يكون الموضوع اخف شويه بس still برضو ثلاث اربع شهور برضو ضرب نار يعني بس آه، انا اضمن لك تطلع منها حاجه ثانيه بشهاده الناس اللي طالعه منها يعني وطبعا انت مش اول ثلاث او اربع سنين دول هم بتوع الكليه انت بتتعلم وخلاص لا ال software مش مش زي اي مجال تاني برضو انت كل يوم حرفيا بيطلع حاجه جديده بتتعلمها بتطلع بتكتشف اليوم اللي بعده ايه ده ازاي ما اعرفش اعمل الحاجه دي الحاجه دي سهله وانت ما عداش عليك قبل كده فبتروح تفتح وتتعلم ازاي دي بتتعمل وتروح تعملها او بتتعلم ال concept من وراها مثلا آه، فاللي هو انت كل يوم حرفيا بتتعلم كل يوم بمعنى كل يوم وفي ناس لسه عندها 45 سنه وفي الباشمهندس محمد حماد لو حد يعرفه <laughs> لحد النهارده لسه بيتعلم ف... فالموضوع مش بيتوقف في نقطه معينه خالص يعني اه حاجه كمان آه، حاولوا تتابعوا الناس اللي لها علاقه بالتك على مواقع التواصل الاجتماعي بتاعكم الموضوع بيبقى مفيد جدا في ناس على مواقع التواصل الاجتماعي بتقدم منتورشيب آه، ناس عايشه في المانيا وناس عايشه في هولندا وناس بره مصر عموما ناس في شركات قويه جدا يقول لك لا انا هساعد ال community بتاعي واساعد الشباب المصريين وهكذا واقدم مثلا ايه منتورشيب آه، مثلا والله انت بتعرف كذا كذا لا خد ال course الفلاني اتعلمه وتعالى بعد اسبوع انت عامل ايه فواحد يعني متخصص جدا واحد شغال في شركه كبيره جدا فضيفوا الناس دي واعرفوهم وشوفوا هم بيفكروا ازاي الموضوع بيبقى لذيذ يعني يعني ده ال community بتاعتك اولا واخيرا يعني آه، بس ده اللي كنت عاوز اقوله النهارده حد عنده اي سؤال يا جماعه لا شكرا تسلم يا باشمهندس ايوه تمام هو تقريبا كده خلصنا آه، لو محدش عنده اي سؤال تاني انا انا شاكر جدا حضوركم النهارده واتمنى اكون كنت خفيف على قلبكم يعني وقدمت حاجه كويسه واعذروني لو كنت طولت او او اي حاجه تانية يعني فاعذروني بس شكرا شكرا يا باشمهندس حسام يعني الحقيقه ورشه اعتقد ان شاء الله يعني مفيده وبقول للناس برضه ان شاء الله الورشه مسجله لو في حد ما قدرش يتابع الورشة بالكامل أو في حد ما قدرش يتمكن من اللقاء النهاردة إن شاء الله هنرفعها على موقع البرنامج عشان تبقى متاحة للجميع إن شاء الله وشكرا يعني مجهود مشكور والتوفيق دايما ليك وللجميع يا رب إن شاء الله. العفو يا دكتور ما عملتش يعني كمل لازم يا شباب يعني كده نهاية الورشة وان شاء الله نشوفكم بقى في لقاءات اخرى ان شاء الله وحاجه تكون مفيده كمان زي الورشه دي ان شاء الله شكرا السلام عليكم